mettete, fate prima San Ten Chan nel brownsware di internet e quando vedrete la mia faccia o troverete scritto San Ten Chan sarà qualcosa che sarà relazionato con me o perché io l'ho visto o perché io l'ho caricato beh vi ringrazio di tutto adesso carico questo video perché così lo possiate ascoltare subito. Non ho potuto fare un live, però ho già registrato 30 minuti. Ho cancellato i miei programmi precedenti, ma li ho salvati nel mio canale Sant'Enchan di YouTube, così perché voi possiate andare a riascoltarli. Chiunque eh, se abbia perso mie, mie, delle mie trasmissioni nel mio canale Radio Sant'Enchan di Speaker, ma è intenzionato ad ascoltarle, io, le, prima di cancellarle da speaker per conservare ancora del tempo disponibile, perché adesso ho come 6 ore perché ho liberato eh, alcune trasmissioni, io sono disoccupato, non posso pagarmi un account di speaker, e quindi per avere sempre 10 ore disponibili cancello vecchi episodi. Ma non vi preoccupate, perché li salvo prima di cancellarli in YouTube. Quindi i programmi di speaker che vi siete persi che sono due o tre mesi che registro, eh, siete pregati eh, di andarli a cercare nel mio canale Sant'Enchan. Tutti coloro che vogliono ascoltare le mie registrazioni che non ci sono più di Spreaker, vadano nel canale Sant'Enchan di YouTube. Moltissime grazie, addio e a presto. Dal vostro Sant'Enchan.